boda do tío Perico e marchou polo camiño. E nun eh, prada topou un verme que lle preguntou Onde vas, galo Quirico? Vou á boda do tío Perico. E podo ir contigo? Non, non te levo, vechiño, que eres moi pequeniño. Pero eu quero ir. Vale, levote, pero no papo. <clears throat> E o galo Quirico Papouno sen ver que emporcaba o pico. Chegou a un río e como era tan presumido, mirouse e preocupado dixo Ai, co porco costroso estou horroroso, vou a xunto alguén como limpe ben. E chegou cerca dunha horta e veu e preguntoulle a unha leitúa. Leitúa, quererás limparme o pico para ir a boda do tío Perico? Claro que cho limparei, Pero antes dime, onde está o vechiño? Que xe non o vin polo camiño? Non sei, non me lembro se o mirei. E dende dentro do galo quirico, a voz do vechiño soou. Estou aquí, leituga, no papo do galo quirico, que me leva a boda do tío Perico. E a leituga enfadada dixo, Querías me enganar, pois o pico che vou limpar e sen plumas vas quedar. E o galo Quirico correu todo rápido que pudo. E chegou e non se detivo hasta que encontrou diante os cornos dunha cabra e preguntoulle Cabuxa, quererás comer a leituga que non me quixo limpar o pico para ir a boda do tío Perico? E a cabuxa respondeulle Claro que o comerei, pero antes dime, onde está o vechiño que hoxe non o vi polo camiño? Non o sei, non me lembro se o mirei, e desde dentro do galoquirico escoitouse a voz do veciño. Estou aquí, cabuxa, no papo do galo quirico, que me leva a boda do tío Perico. E a cabra, cabreada, dixo, Ai, querías me enganar, vaste acordar da trucada que che vou dar. E, e trucou no de tal xeito que foi voando ata que atopouse cun pau ben dereito. E preguntoulle, Pau, Quererás pegarlle a cabra que non quixo comer a leituga, que non me quixo limpar o pico para ir a boda do tío Perico? Claro que lle pegarei, pero antes dime, onde está o vechiño? Que xe non o ven polo camiño? Non o sei, non me lembro se o mirei. E eh, outra vez, desde dentro do galo quirico, escoitouse. Pau, vou aquí, no papo do galo quirico, que me leva a boda do tío Perico. E o pau dixo, ai, querías me enganar. Pois sentiu un mallar primeiro e o galo quirico atopou, escapou ata atopar cunha fogueira e preguntoulle, lume, quererás queimar o pau que non quixo pegarlle a cabuxa, que non quixo comer a leituga, que non me quixo limpar o pico para ir a boda do tío Perico? Claro que o queimarei, pero antes dime, Onde está o veciño? Que xe non o mirei polo camiño. Non o sei, non me lembro se o mirei. E desde dentro do galo quirico outra vez volveis, volveus a escoitar. Lume, vou aquí no papo do galo quirico que me leva a boda do tío Perico. E eh, o oh, lume dixo, ai, me enganar, vas a arder ti primeiro, desde o cu ata o peteiro. E o galo Quirico fuxiu, pero canto máis corría, máis se queimaba, ata que atopou a chuvia e lle preguntou Chuvia, quererás apagar o lume que non quixo queimar o pau, que non quixo pegarlle a cabra, que non quixo comer a leituga, que non me quixo limpar o pico para ir a boda do tío Perico? Claro que o apagarei, galo Quirico, pero antes dime, onde está o vechiño que hoxe non o vin polo camiño? Non o sei, non me lembro se o mirei. E desde dentro do galo quirico outra vez volveuse a escoitar. Estou aquí, chuvia, no papo do galo quirico, que me leva a boda do tío Perico. E a chuvia dixo, ai, querías me enganar, pois vais, vas te empapar. E, e choveu sobre un montón. O galo Quirico chegou a casa do tío Perico, petou a porta e abriulle a cociñeira e pensou vai a galo tan curioso, vai facer un, un guiso apetitoso. E o colleu do cuello e, e o levou á cociña e cociñou un, un guiso de arroz moi rico. Fin.